kas tõmbab ei, last, ei. vaatame, vaatame kõigepealt. nii koorma, tegemist koormaga siis, kus on äh, äh metall aiakonstruktsioonide äh, plokid, moodulid viimane moodul on siis kinnitatud kahe koormarihmaga pealtsidumistehnoloogias ja eelviimane samuti, ülejäänud ühe rihmaga. eespool üksustel vahes ei ole. viimane circa meetrise vahega